Y de Cataluña también quería hablar, que és mi tierra i és part d'aquest país. Em vull adreçar als catalans que ens escolten avui. És un orgull per mi pujar a aquesta tribuna com a ciutadà espanyol nascut a Barcelona i com a català. I els hi vull dir als catalans que ens veuen que entre tots reformarem Espanya, que els catalans mai hem deixat de participar del projecte comú espanyol i no deixarem de participar. Que sumin en aquest projecte comú, que el reformarem, que l'arreglarem, tranquils, tranquils, que l'arreglarem, pero la arreglaremos entre tots. Por tanto, por tanto, vamos libre de corrupció. Visca Catalunya lliure de corrupció.